performance ညီမျှခြင်း AES ပေါ့နော်ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ integral performance ပေါ့နော် individual performance ဆိုတော့တူတယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့ performance တွေကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် performance တွေတက်လာအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ formula လေးတစ်ခုကိုဒီမှာမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် formula လေးထဲမှာပါဝင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ performance ပေါ့ performance ညီမျှခြင်း AES ပေါ့နော် AES A အမြောက် E အမြောက် S ကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ် A ဆိုတော့ကျွန်တော် ability ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် E ကတော့ကျွန်တော် effort ပေါ့အားထုတ်တယ်ပေါ့နော် ability ကတော့ကျွန်တော်စွမ်းရည်ရှိတယ်ပေါ့နောက်တော့ S ကတော့ကျွန်တော် support ပေါ့အဲ့တော့ A ဆိုတဲ့ ability အမြောက် E ဆိုတဲ့ effort အမြောက် support ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပံ့ပိုးမှုတွေဒါ ဒီပါလာတွေဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာအ ਨੇ အများတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ performance တွေကလည်းပဲအ ਨੇ အများတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အကယ် A ဆိုတဲ့ ability ကနည်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာက E ဆိုတဲ့ effort မရှိတာပဲဖြစ်တခုခုမရှိဘူးဆိုရင် तू ကအမြောက်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က performance ကမပေါ်လာနိုင်ပါဘူးအဲ့တနေရာမှာလည်းပဲအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ performance ရဲ့ result တွေကလည်းပဲဒါအားနည်းသွားနိုင်ပါတယ် အဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ability တွေကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ability တွေကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဒါကတော့နီးပညာတွေကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးတာတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် internet second man လို့ခေါ်တဲ့တက်ပြီးသားလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးတော့ သင်ပေးတာတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပြိုထောင်ပေးမယ်ပေါ့ဒီဟာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ ability တွေတက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိမယ်ဒီ effort ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ effort တွေတက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့ကို motivate ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက် monitoring and controlling တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့စောင့်ကြည့်တာတက်မှတ်တာဒီဟာတွေဒီလိုအစီအစဉ်တွေလည်းပါဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ monitoring and controlling မှာဆိုရင်တော့ဟောနာ monitoring ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင် SOP တွေဆွဲထားတာမျိုးပေါ့နော် standard operation procedure တွေဆွဲထားတယ်အဲ SOP တွေအတိုင်းလုပ်ရလား မတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် inspection team ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ audit team နဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော် inspection team ကကျတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ SOP တွေအတိုင်းလုပ်ရလားသတ်မှတ်ထားတဲ့ JD တွေအတိုင်းလုပ်ရလားဒါတွေကိုစစ်ဆေးပေးတဲ့ team တက်တက်ဖွဲ့ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ inspection team ကလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမယ်ပေါ့အာစစ်ဆေးတဲ့အခါမျိုးကြရင်ခုနက controlling နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါ KPI တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားမယ်ပေါ့ KPI မှာရှိနေတဲ့ key result area တွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသတ်မှတ်မယ် KR တွေပေါ့ KR တွေအရင်သတ်မှတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ KPI ဆိုတဲ့ key performance indicator တွေကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲမယ်ဒီ indicator တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တိုင်းတာပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဟိုကပြောတဲ့ဒီ effort တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့မတက်လာစရာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ motivation ပေါ့သူတို့ရဲ့ motivation တွေကောင်းနေမယ်ဆိုရင် effort တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ motivation ကောင်းဖို့ဆိုရင်တော့ intrinsic motivation နဲ့ extrinsic motivation ဆိုတာရှိတာဟုတ် intrinsic motivation ဆိုတာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဟိုကသူ့အတူကြိုက်လို့ လှုပ်တဲ့ motivation ပေါ့နော်သူကသူသူ့စိတ်ထဲမှာကိုကြိုက်လို့လှုပ်ချင်စိတ်ကိုပြင်းပြင်းပြပြရှိစွာနဲ့လှုပ်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြတော့ကျွန်တော် intrinsic motivation ပေါ့ intrinsic motivation ကကြတော့ပြင်ပကရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့ကိုနဲ့လှုပ်ဖို့ကံပက်တွေကိုကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့ကိုနဲ့ပေါင်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေအခြားလူတွေရဲ့ဒီဟိုကလွှမ်းမိုးမှုနဲ့အခြားလူတွေရဲ့ impact နဲ့ သူဟာလှုပ်ချင်ကန်ကျင်စိတ်တွေရှိနေတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ intrinsic motivation တွေပေါ့အဲ့တော့ intrinsic motivation ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေက intrinsic motivation တွေကိုကြိုက်တဲ့လူတွေလဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေကတော့ intrinsic motivation ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေလဲ intrinsic ကိုကြိုက်တဲ့လူ intrinsic နဲ့ကျွန်တော်တို့ treat လုပ်မယ်ပြောချင်တာတော့တချို့ဝန်ထမ်းတွေကသူ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအခန်းလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အခုလိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေအတွက်ကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ် appreciate ဖြစ်ပါတယ်လို့လှလှလဲလဲလေးပြောတယ်ဆိုရင်ဒါသူကျေနပ်နေရမျိုးတွေရှိ ဒီလောက်နဲ့ကျင့်နေသွားတာရှိတယ်။နော် intrinsic motivation ကိုကြိုက်တဲ့လူမျိုးကြတော့ဒီလိုကိုအခန်းလေးထဲမှာအေးစစ်သေးကိုရုံးခန်းထဲမှာခေါ်ပြောနေသူကျင့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ intrinsic motivation တွေဆိုရင်တော့ဒါပြင်ပမနကဒီ step party တို့ဟာမျိုးတို့လူရှိသူရှိတို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာသူတို့ချီကျူးစကားပြောပြပေးတယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့တွေကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်နေပေါ့။အဲ့တော့ဘသူတွေက intrinsic ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေလဲဘသူတွေက intrinsic ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ motivation တွေကိုမြင့်တင်လို့ရတယ်။ motivation တွေကိုမြင့်တင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့ effort တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ ကိုရလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ support ပေါ့နော် support ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကို့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှပံ့ပိုးမှုတွေ အာအကောင်းရင်အကောင်းသလိုလေးပဲသူ့ရဲ့ဒီ performance တွေကကျွန်တော်တက်လာနိုင်ပါတယ်ပံ့ပိုးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုနနီးပညာတွေကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်က financial support လုပ်ပေးတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ် human support လုပ်ပေးတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ် boss ကနေပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီအထက်အကြီးအကဲတွေကလည်းကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးတာသူ့ရဲ့အထုတ်ပေးတာရက်တီပေးတာဒီလို sport မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ performance တွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက် performance တွေတူးချင်းတူးချင်းစီတဲ့ performance တွေတက်လာစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ခုနကပြောတဲ့ ability ရဲ့ effort က support တွေကိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့ပြပြဝဝပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ performance တွေပုံမူရရှိလာနိုင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် CFM caring for well-being